Una sonrisa que se dibuja más allá del rostro Algo que va calando hasta el fondo De lo más hondo un sentimiento floreciendo Siento que estamos hechos el uno para el otro Un abrazo significativo He dado tanto, pero contigo es distinto Se siente tal comodidad como si nuestras partes se encajaran Hechos tal para cual me complace tanto amarte, lo digo con gratitud Sacas mi mejor lado, mejora mi actitud Un solitario ermitaño saliendo de la guarida Feliz y contento teniendo tu compañía Oír tu voz es mi motivación Cortas o aceleras mi respiración En tus manos tienes mi corazón Solo di que me amas cuando acabe esta canción Solo di que me amas cuando acabe esta canción.